な心にユーハーはいということでね久しぶりにちゃんとプロポーズをしました頑張るハート非公式バージョン YouTuber のイルハートです今回はですねなんと責任者がねあのチャンネル登録者数2万人突破ということで いプレイするゲームはこちらじゃーんアーク・オブ・アルケミストえー、っとねこれはこうイルハートね初めて聞いたタイトルなんですけどなんかさらっとね見た感じこれちっちゃくてね可愛いキャラがねこうわちゃわちゃわちゃってするねゲームみたいなのでまあイルハートね得意なジャンルのゲームなんじゃないかなって思いますいやそれにしてもさこう 発売前のゲームをプレイできるっていうのはなんか公式っぽくてテンション上がりますねまあねとにかくねこうなんか珍しい数少ないこう公式のお仕事なのでねこういろいろ頑張っていきたいと思いますまあねもうここまで来たらこうルハートがねコンパイルハートの公式バーチャル YouTuber に、まあ、復帰するのも時間の問題かなって思いますそれでは早速ゲーム もどっちでもいいんですけどコンパイルハート大好きはいということでこうやって砂漠を歩くたびに思うどんなに辛い目にあっても人が生きていけるのは明日はきっといいことがあると信じているからしかしその明日のもっと先 未来に絶望しかないとしたら人はどうやって今日を生きればいいのか世界各地の資源は底をつきつつあるもはや人間は緩やかな死を待つだけだこんな世界だからこそ生き様いや死に様が問われるのだえなんかめっちゃ可愛いんだけどさアイリン ちゃ暗くないなんかねこれは砂漠がねなんか舞台のゲームのようなのでねすごい綺麗だよなんか砂がさ飛んでるっていうの飛んでる感じとか クイーン様この先が捨てられた町と呼ばれる区域になりますここにあるんですね陛下の話していた大いなる力ってものが私たち考古学者が長い年月をかけて古の伝承や資料をリサーチしました必ず今回の調査団を大いなる力へと導いてみせますええ20年前の失敗は無意味ではなかったと私たちが証明するのよ 周囲一帯を索敵した危険生物が多数だが敵国の存在はないジェスターさんめっちゃいい声してね <laughs> そうかだがここ始まりの砂漠にはもっと厄介な連中がいる始まりの砂漠ですねあそうだ大いなる力の守護兵とも言われているがその存在理由は誰も知らない多くの兵が 機械人形との交戦で命を落としたあれなのかな敵が死にたくなければ気を抜くななのかな今もちろんですクイーン様が隊長として最高の指揮ができるようにこの私も全力でお世話をさせてもらいますすごい肩からなんか重そうなの生えてるね私の世話などいい <laughs> まずは大いなる力の発見に全力を注ぐのだいいなはい仰せのままにおい大いなる力か 陛下の命令となれば仕方がないがそんなものが本当に存在するのだろうかいやそんなことを考えても意味はない部下の命を守る陛下って誰なんだろう、ね、陛下の命令に応える今を全力で生きるその先に目指すべき死に様もあるはずだではジェスターは引き続き偵察をシャロンは本体とこのまま進む わかりましたアクセルとミカは危険生物の相当だ私と一緒に生物すぐに準備をしてくれはい了解ですおーよしどえどこ行ったらいいんだろうここで進めるんですよ <laughs> でこれでこうなんかカメラが変わるよし かなここに行けばいいのかな最初おいしょまだまなエレミがついてます徘徊警戒臨転 気づかれる前に逃げればいいってことですよねはい現在右下には現在使用できるうなぎ屋の属性とバトルアクション丸と四角にセットされたアクションはいオッケーでしょうはいえーと エリアに侵入した場所からおいああいるあれだあれであれでしょあれでしょあのああサソリみたいなやつサソリで合ってるやばいやばい目光ってるあらあ なんか YouTube で見たことあるこれ網の上に乗ってたらさあれですよね <laughs> あの私がよく見るししかエビの踊り焼き信じられないなはいアクセル何が古の伝承によると俺たちの住む世界はあ舞台地球なんしかし見ろよこの光景を水の星っていうよりそうね信じられないわ世界が水に恵まれ 広がり続ける砂漠に人間は打つ手がないこれはあれなのかな今できることは自らが生き残るために残された資源を奪い合うのない誰でもわかるなそれ砂漠のように <laughs> えどんどんなんか砂漠が広がっているみたいなやつ前方を見ろあれは大いなる力は遺跡に眠ると言われていますさすがはクイーン様アクセル浮かれるな 大いなる力がそんな簡単なものならばクイーンちゃんは割とクールな感じですね,、はい、ねすみまなんかちょっと偉い人とか落ち着いてよあなたは副隊長なんだから副隊長だからこそ隊長を喜ばせたいのだでアクセルが副隊長ねあなたのクイーン少佐への少佐少佐と隊長ってどっちが偉いの大いなる力はこの世界を救ってくれる城いや それを私たちはっていうかあなたそのその支えるために踊り焼きのエビあの始末しない方がいいですよさあみんな遺跡に向かってなんか遺跡がなんとかってきからなんかさ向こう向こう側ね見える見えるなんか向こう側にあるよねなんかあれなのかないや迷子になってないよえ迷子になってないから だよ発売前のゲームだからこうなるべくこうステージをねこうみんなに見せてあげたいなって思ってあのあの 3, 3作そう3作してるんですえどっちなんかどっち行ったらいいのえ待って今のカットで <laughs> えっとえっとえっとよいしょ 下に行かなきゃいけないのかな下に行ってるって大回りする感じなのかな <laughs> 視点が定まらないあああよいしょあれここへも行けないんだよねよいしょっとえいやいやまさかまさかまさかそんなまさ った迷うなんてことはないですよねまだ始めてだって3分ぐらいでしょそんなことないそんなことはあ待って待ってこっちじゃなくておこっちこっちこっちこっちそうあ のためによいしょこれを私ちゃんとメニュー読んだから燃やせますあ違った照らし出せ炎よもう上出来でしょ通れないよいしょ 最初から気になったんだけどさこの右側の彼は肩に何を背負っているんでしょう王冠みたいなえ何なんだろうねなんか細いでうわあなこれあ切れないはいえなんだこれあれなのかな細い道取るときにガンガンってならないのかな していい感じなうい あなるほい何かの機械と連動しているあまだ使えない感じなのかなこれさちっちゃいヤシの木みたいなやつなんだろうねなんかさなんかさキラキラしてるやつあるういもうあの壁あっ次は誰あんたどこ攻撃してたの <laughs> えなんかキラキラしてあなかったかったあれなんかアイテムとかも光の柱ジャンクエブリ いなこれもクイーン様のためだありがとうああなんさ何もないくせにこの「ぬ」って出てくるの本当にやめてほしいうらると思ったよおういいよそういうのいいよあこれあれだあの燃えるやつ <laughs> 炎よのは失敗しました照らし出せ炎よあなんか電気ついた電気がつくだけなのかなこれは かわいいいいねなんかこの主人公視点で見れるの仲間が見れるのいいねお前お前お前 <laughs> えー、白星いる白星あ何なんだろうねマントヒヒマントヒヒじゃないかなんていうの何なのおっ見てる <laughs> ああおいこらお前お前やめて

私学習しましたこれ近くに行くとねほらい見つけた見つけたよっしゃええどうしたどうしたどうしたどうしたどうしたどうしたえ待ってこれどうすんの結構どうすんの大丈夫あなたあなたえ倒れてんじゃん嘘じゃんあ申し訳ありません申し訳ありません一時撤退します

アクセルちょっといいああなんだずっと気になっていたんだけどこの際はっきり言わせてもらうねなんかここの2人のさ関係が気になるところですよ、ね、世話を焼きすぎると思うねえ何をバカ俺にとってクイーン様は女神みたいなお人だおーんってでもクイーン少佐はえー、何なんだろう ちょっといろいろある感じなんじゃないですかエラジそういうの好きですどうしそんなこと私に聞こえいやいいですね <laughs> ああ <laughs> ちょっここのミカちゃんの「えっ?」て顔が可愛くてちょっと止まっちゃった <laughs> どうしたの大変あれでしょうミカどうした前方に 人形をなんか最初にさ書いてあって敵みたいなやつちょっと気にしてる可愛いいどうしたまあこの辺のね関係性もこの後々何かしらの進展があることを期待して進めていきたいと思いますそんなことを聞かれて二人ともおしゃべりははい、みんな接近は了解いい声だな本当にうん分かった家のおじさま 的な声ですねはい敵の思考とかあるんだえあれじゃんあれじゃんなんかああのさポケモンのさ遺跡にいそうなやつうわ怖い怖い怖い怖い怖いあー痛いな痛いなあー怖いああ死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ死ぬあー死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ ぬ死ぬ死ぬ死ぬ死ぬえ回復とかないの確認回復とかないのかな回復とかないのかなないななああるで使用リストに書いておかないともうないやばいやばいやばいやばい禁止じゃないですか皆様えどっか行ったじゃんやったえうわいいじゃんえなんかさ回復のアイテムないのかなここ じゃああの機械をですね巻いた倒してないよねきっと <laughs> 巻いたところで第1回目はこの辺にしておきましょうかねはいなんかねこのあはい <laughs> うわなんかあれですね敵が <laughs> 待ってなんかうまいこと言えなかったんですけど まあじゃあ1回目ねこの辺にしておきたいと思いますここまでご視聴してくだご視聴いただきましてありがとうございましたということでね敵が襲ってくるかわからないすいません長々と喋ってすいません油断するはい油断しないようにじゃあこの辺でセーフあの終わっていきたいと思いますということでご視聴ありがとうございました次回に続きます えーと、イルハートが一番好きな相撲の決め手は実際に動いて答え。えあ、押し出しどすこい